Ce fac angajații chinezi când n-au treabă? Stau degeaba? Nu în coaie. Tu lei cu breton. Să moară familia mea dacă nu zici că Nelly furtat-o prin anii 2000.